так. Аккуратненько, вот здесь нужна аккуратность. Да, вот здесь нужна аккуратность. Послушайте, Не торопливость. А кто торопится? Тихо, тихо, тихо. Вот, кто-то торопился. Да, это правда. Нет, тихонечко, неторопливо. Ой, какие стаканы. Лена, ты что сделал? Ставьте ровненько. Я ровненько ставлю, я тоже не тороплюсь. Так, ты грози, грози, грози, грози, кончики, кончики. сбоку пристраивай, вот с этой стороны. Один, неторопливо, второй. О, мам, смотри, какая башенщина. Еще надо. Мам, еще. Не торопись, Максим. Аккуратнее, Максим. Ух, я тут еле-еле делаю. И теперь Ух, можно еще с этого. могу тут. Почему не можешь? Вот берешь и вот так и строишь. Вот так вот. Тихо тихонечко. Теперь снова снизу подстраиваем по одному. Снизу, снизу. А, здесь. Да, да, да, да. да. Вот, тихо, тихо. Охоти, Ух ты ж, какая у нас высокая башенка. Вау. Не, ну, не буду ну, тыканчиком. Бери, Рома, подойди. Да мама помогла аккуратно. Нет, они сами. Сами мы. все сами. Мы все сами. Молодцы. Осторожно, Максим. Все уже висит на волоске. Эй, дай мне! Все, мы достроили классику! Нет, еще не все стаканы истратили. Надо все, только неторопливо. Давайте ее не будем разрушать, так оставим эту. Пойдемте помоем ручки, потому что кушать уже принесли сейчас только листопад. она реально высокая, они такую высокую еще не строили. У вас просто не было таких еще крутых пацанов. Так, осторожненько, осторожненько. Не боюсь уже. Все, Толя, эй. Давайте ее так оставим, это надо разрушится. Нет, я сам ее хочу достроить. Максим, не торопись. Толя, а! А теперь кто больше соберет стаканов? Кто соберет? Один в один. Самый высокий замок. Высокий, да, да, да, да. Я выиграл. Папа, Я сколько стаканчик отдай, будем лучше. Нет, мы выиграем все. Сейчас они соберут, кто выше. Да вот так вот надо. Раз, раз. Вот видите? Раз. Я вам так буду ставить. А вы друг на друга. Так, раз, раз. Или наоборот. Или наоборот. Вот так. Ничего не проиграл. У вас всех одинаковые получилось. Все, поставьте рядышком. Нет, у меня больше. У меня нет. Ну ничего страшного, зато ты... А мы сейчас еще раз попробуем. Все, поставьте все стаканы. Не, не, не, руки мыть. Пойдемте, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Идите руки все мыть. Thank you. Ну